Udabizi Gipuzkoako aisialdi eskaintza biltzen duen datu basea da. Gipuzkoa.eus barra gazteria webgunean sartuz edo interneteko bilatzailean zuzenean udabizi hitza sartuz iritsiko zara bertara. Uda honetan aurretan erabentzako astiali eskaintzarako zerbait antolatu baduzu, igo ezazu informazioa udabiziko webgunean dagoen formulario. Aurreko urteren batean datuak bete badituzu, gogoratu ez dituzula zertan berriro bete. Bilatu zure udal edo elkartearen izena eta datuak kargatuko dira. Datu horietan aldaketarik badago, onako imeiera bidali mezu bat aldaketak zein diren azalduz. Gipuzkoan gazte arroba Laster izango duzu informazioa guztia argitaratuta.